واحد مات واحد مات كتير بنات برك يا مات يا ولاد ما تشاش ما تشاش برك يا مات حكيش اللي عمله برك حكيش ما دقيتش على كويس قوي كده يا رجاله انا جاي لك كلام حق ماشي هو قال كلمه شويه بس هو غلط عندك كهربائي في الناس اللي قاعده غير رايك وحد يعرف يبطل حوالي كده حاجه زي دي قبل كده لا قبل كده ولا بعد كده اتفضل انا هقول لحضرتك حاجه هقول لحضرتك حاجه يا بابا مش هلبس دي لو ما خدتش الله يبارك الله يبارك اولا طبعا احنا على ثقه بكلامك احنا على ثقه بكلامك بس هناك من النفوس هي تعبانه ومضطره ان هي عاوزه تلحق حقائق حقائق تمسكها بايديها بحيث تشعر ان هي في امان بهذه البلد مش بهذه الطريقه ان هذا كانه كلب وراح لا احنا عايزين نحسه بادميتنا نحس ان احنا مواطنين البدله اللي تلبسها حضرتني بالكذب وانت عشان مش تطلع اصل يا عم العراق اصل هتسبحوا على النبي يا جماعه يلا على النبي احنا لا نملك حاليا الا ان احنا نتابع كلامه ونشوف ونحط ايدينا على الحقائق وفي حاله اولا ممنوع على اهل الميت ان هم استلموا الجثه قبل التصريح وقبل تقرير الطبيب الشرعي واخد ثانيا الشهود يا سياده النور لحظه بس لحظه قبل ما اكمل لحظه لا نوع الثلج عندك لا طبيب الشرعي حدد نوع الثلج Non. on